හැපි වර්ල් රේඩියෝඩේ සුබ ජාතයන්ත්‍ර ගුවන්විදිලි දිනයක් වෙන්න කියලා අපේ ගුවන්විදිලි ශ්‍රාවකයන්ටත් ඒ වගේම රේඩියෝල් වැඩ කරන හැම ප්‍රසන්ටගෙනකුටමත් ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඉතින් අවුරුදු දහයකටත් වැඩි කාලයක් දශකයකට වැඩි කාලයක් ශ්‍රී ලංකාවේ රේඩියෝ වල ප්‍රෞතිනිවේදකෙක් විදිර වැඩ කරලා මුලින්ම වැඩසරහන් වේදකෙක් විදියට වැඩ කරලා පසුව පූර්ණ කාලීන ප්‍රෘතිනවතගෙක් විදිර කටයුතු කරනවා දැන් ඉතිං එක ලොකු දෙයක් ජීවිතය ලබාගත ලොකු ජයග්‍රහණයක් විදිට මමනේ මොකද ඇත්තරම හීනයක්වත් තිබෙනය කවදක්වත් ගුවන් විදිලි මාධ්‍යයට පයතියෙනවා කියලා ගුවන් විදිරිතියා කිසිම මාධ්‍යායතනයක මාධ්‍යයක වැඩ කරනවා කියලා හෙම අයිඩියයක් තිබගෙනෙක් නෙවෙයි කෙසේ නමුත් අපේ ජීවිතය සමහර තැන්වරදී සමහරුන්ගේ හීන අපේ හීන කරගන්නවා ඉති මමත් ඒ වගේ වෙන කෙනෙක් ගිහිනයක් හැබැ කරගන්න ගේපු ගමනක අවසාන ප්‍රතිඵලය විදියට තමයි මේ ගුවන්දිල් ප්‍රෘතින වේදකෙක් දිට අද මේ තැනට ඇවිල නතර වෙලා ඉන්නේ ඉතිං හිරු මාධ්‍යජාලයට බැඳිලා දැන් අවුරුදු හයක් විතර වෙනවා ඒ කාලය තුළ හිරු මාධ්‍යජාලය ඇතුළි තියෙන ලංකාවේ හොඳම සිංදු ඇහෙන එකම රේඩියෝ චැනල් එක ශායෆම් යව්වනේ රේඩියෝ චැනල් එකට එකතු වෙලා අවුරදු හයක් විතර දැන් ප්‍රධාන ඉදිරිපත් කරන්න කටයුතු කරනවා ඉතිං මේ කාලය ඇතුළත ලබාගත් අත්දැකීම් ගොඩයි ජීවිතය ඇත්තටම වෙනස් කරගත්තේ ප්‍රෘතිනිවෙදකෙක් වුණට පස්සේ ඉති මං මේ ශේත්‍රයට එන්න බලාපොරත්තුන් ඉන්න හැමෝටමත් දැනට මේ ශේත්‍රයේ කටයුතු කරන හැමෝටමත් ඒවගේම අහන හැමෝටමත් සුබ පතනවා සුබ ගුවන දිරිදිනයක් වෙන්න කියලා ඒවගේම ඔයාලගේ හීන අතාරින්න එපා හීන පස්සේ හමාගෙන යන්න හැබැයි අවංකෝ තමන් තමන්ට අවංකුණොත් එදාට තමන්ගේ හීන හැබැ කරගන්න පුළුවන් ඔයා දැන් මගේ කටහට හනුවනම් මගේ ප්‍රවෘති හනුවනම් ලංකාවේ හොඳම සිින්දු හැන එකම රේඩියෝ චැනල් එක ශාල්පය මහන්ඩෝනි දිනපතා ප්‍රවෘත්ති දිරිපත් කරන්න මම අනුහස් විදුරන්න.